හෙලෝ නෝනා නොන මේ කතා කරන්නේ මේ බේකරියෙන් ඕ බේකරියෙන්ද ඕ මේ ඇතද අර මේ ඕඩ එක ගෙනියන්න එන්න ඇද්ද දැම්ම ඕඩ එකද ඕ මොනත් දන්න හොඳ හොඳ ලොකු එකක්ද රෝල්ස් විස්සයි බිත්තර බනිස් විස්සයි රෝස් පාන් විස්සයි ටී බනිස් විස්සයි මේ මට එනවා හන්ඩ දේවල් ගොඩක් ඕ මට වහන්ඩ බෑ දැන් නෝන කීට වගේ දෙන්නේ කොහෙද මේ මූුණගම දික්කයන බේකරේ අනේ බූරුවෝ හෙලෝ ඔව් ඔව් අනේ කියම් බං මට මේ පණනතු ඉන්නවා ගෑස් පෝලිමේ ඉඳලා නෝන බේකරිය කතා කරන්න මේ මේ ඕඩ එකක් දාලා තියෙනවා මේටි ගන්නනවාද කියලා මේ අහන්න ගත්තේ බේකරයේ මේ අපේ මහත්තයා වරින්නම් ඒකරින් මේ අරන් ඇවිල්ලා ඔයාට දෙයි මහත්තයා හොඳේ මහත්තයා කී විතර වෙද්දී එයිද නෝනා මොකද අපි ඔයාට මගේ මහත්තයා එන වෙලාව මාර වැදගත් නේ නෝනා මේකයි දැන් අපි මේ දැන් මේ අවන් දාලා ගත්ත ගමම්මයි තියෙන්නේ මේක පරක් වුණොත් තව මොනවා වේද හිටපන්කෝ මං ඇවිල්ලා උඹවත් අවන් එකට දාලා ගන්න හිටපන් මං එනකම් ඊපම්බා නෝන මොකද කරන්නේ දැන් මේක ගන්න එන්නේ කීයටද කියන එක හරියට කියන්න. නෑ මට නිදිමතයි බං. හෙලෝ නුවන මේ බේකරියෙන් කතා කරන්නේ හැබැයි මම නම් දැන් බේකරිය කුඩු කරනවා. ඒස් ගෑස් සිලින්ඩර්ස් වගේක් තියෙනවා මෙතන මම දැන් ගෙනල්ලා කුඩු කරලා දාන අයියෝ නෝන ගෑස් නැති ප්‍රශ්නෙට අපිටත් මේ අපෙත් මේ හිස් ගෑස් ටැංකි පුරවලා මෙහෙ ගෑස් නෑ ඊට පස්සේ අපේ ගෙදර දරල් ලිප්පක් හදලා තියෙන්නේ මම ගෑස් වෙනුවට ඔබ දාලා දාන්නම් දරල් ලිප්පක් දැන් නෝන මොකද කියන්නේ මේ ගන්නෙ නැද්ද නනේ මන්ද නෝන මොනා කියනවද කියලා මට නම් තේරෙන්නේ නෑ මේ නෝනද මේ නෝන ඕට රැවටෙන්නේ ඕට රැවටෙන්නේ කියන්නේ නෝන දැන් මේ හදපු ටිකට මොකද කරන්නේ අනේ මන්ද නෝන මොනවා කියනවද කියලා ආ හදපු ටික දැන් මේක මුදලාලිට කියන්න වෙනවා මුදලාලි බලන්නකො මේ ඕඩෙක් ගන්න එන්නේ නැහනේ ආ hello hello hello hello hello පාන් එපාද පාන් පාන් මට එනව නමක් කියාගන්න බැරුව ඉන්නේ පාන් එපාද කියලා දැ අපිටත් එපා එපා කියගන්න බැරු ඉන්න ඉන්න දැ මේ දෙ හදපුුව මොකද කරන්න දෙයන්නේ මං කියන්න ඕමම ගී ගිහිල දෙන්න ඉන්නවා කනෙවු අපිට ඕඩ කරේ දැන්වූ නෝනනේ නෝන නෝන ඕඩ කරන්නේ වහ තමයි ඒකට ඒක නිසා ඕක ගිහිල ඒ උන්ට බින්ද. නෑ මේ බනිස් ටික හරි ගන්නවා දැන් මේ මේ අපි මේ බනිස් විකුණන්නෙත් නෑ ඇඳ වෙලා. මේ දැන් මේ ටෙලිෆෝන් බිලුත් ඇදීනේ. ආ. ඉතින් ඕඩර් එකට මොකද කරන්නේ? ඕඩර් එක තියලා වාඩියෙන්. ඈ? ඕඩර් එක තියලා වාඩියෙන්. එකේ නෝන ඒම කරන්න බෑ නෝන මේ මේ ටික විකුණ ගන්න බෑ අපි කොහොම හරි. දැටි දැත්ත නෝන්ලා ගේ ගාවට ඇවිල්ලා අපිට කන්න තමයි වෙන්නේ මේ ටික. අන්න හරි. ගේ ගාවට ඇවිල්ලා මටත් දීලා කන්න. එතකොට හරි. ඔය කොහෙද විදියක් නෑ ගෑස් නෑ. හරිද? ගෑස් මේ අපිටත් නෑ අපි දැන් මේ දරලිපේ විදියක් නෑ ඩීසල් නෑ. හරිද? ඉතින් ඩීසල් ඔයාලා මෙහෙට ඇවිල්ලා එහෙනම් අපිත් එක්ක ඉඳගෙන කමු. ඩීසල් නැත්තම් ඕඩර් කරේ මොකද? අපේ අපේ සෙට් එකේ අනිත් අයටත් එන්න කියන්න. ඩීසල් නැත්තම් ඕඩර් කරේ. ආ ඈ මං මගේ දැන් මගේ දැන් උපරිම යනවා දැන්. පට්ට බ්ලිංක් වෙවී තියෙන නිකන් ලයිට් එක රතු ලයිට් එක. ඒ කියන්නේ තෙල් නැද්ද වහනේ? නේ මන් තියනවා. ෆෝන් එක තියන්න එපා නෝන දැන් මේ මේ බට් එකට මොකද කරන්න කියන්නේ? A few moments later. යාහුවෙන්නේ නෑනේ. හෙලෝ දැන් ඕන මෙහෙමයි රෝල්ස් විස්සයි බිත්තර බනිස් විස්සයි රෝස් පාන් විස්සයි ටී බනිස් විස්සයි දැන් මේක මට තමයි නෝන කන්න වෙන්නේ කාපන් දෙයියා කාපන් මේ දවස්වල කන එකක් තමයි ඉතින් ආ ඉතින් කන්නම් වෙන්න ඉස්සරහට දැන් කෑව කියපු මේක බිල ගෙවන්නේ කවුද කියන්නකෝ නෝනා බිල අපේ අයියට දෙන්න ගෙවයි <laughs> දැන් ගෑස් පෝලිමේ හිටිය කියලෙතින් අපිත් පෝලිමිඳල තමයි මේ හද්දමාරුවෙන් බේකරි කරන්න යන්නේ ඒම කරල අපි මෙහෙම මේ ඕඩ එක දාලා ගෙන් ගෙන්න්න කෝටද කියලා හෝම ඉතින් හොම තමයි නෝනල කතා කරන්න කෝමත් ඉතින් කරයෝගන ඉතින් මේ ඒනම් මේ පැත්තටවත් එන්න අපි අපේ ගාන හරි ගෑස එකක් දෙන්නම් මොකද වේදනාව තේරෙනවා අපිට ඒක තමයි මට තේරෙන ඕගලන්ට මගේ වේදනාව තේරිලා කියලා දැන් කීයදන්ද ගෑස් පොලිමේ හිටියද උදේ ඉඳලා හම්බුණා දෙත් නෑනේ හවසළු වෙන්නේ ආ දැන් ටෝකන් එකක් ගත්තද ඔව් ඉන්න හතලිස් දෙක හතලිස් දෙක හායික්මටම හෙනම් ගෑස් ටික ඇවිල්ලා ගෑස් ටැංකිය ටොයින් ගාලා ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හොඳේ මේ අපි ශායෆම් එකෙන් කතා කළේ පොඩි ප්‍රෑන්ක් කෝල් එකකට ගත්තේ වැඩක් නෑ නේද සන්තෝෂයි වැරදි වෙලාවකද මන්ද අපි අරන් තියෙන්නේ නෑ මට මේ ඔයිට ඕගල හොඳ වෙලාවට ගත්තේ එතන නෙමෙයි නම් ඔයිට වැඩිය හොඳට මං කියයි සමහරවිට <laughs>